дальше ты хотя бы шестером был. Все ты ржешь, что шестером бы ты не Ну и ти що вцілував? А? Ти що вцілував? Він щур, який дає. Дурачок. Мрій, хоч посидіти. Але ти сьогодні не купляєш семечки. Добре. Якщо ми підемо. Велику пачку за 15 гривень. Або завтра. Не завтра. Купляєш те, що хочеш. На 10 гривень. На 10. За 10? За 10 купиш. Ну, Кого за 10? Кого за 10? Купляй мені щось за 10 гривень. А чого? А я йому даю в каса діти. Ключі я тебе теж дам. Я тобі дам. За пять дашь. Я за п'ять. Я за сімочку. За сімочку. Ай, Але в мене класний, класний контакт. Ти ніхуя там не поймеш. Ну, андроїдський. А ні, я свої не дам, він там не знайде. Що ключ дати? В мене лучше. Не окрутись. Велику, бо зараз всі захочуть. На 10 гривень. Ні. Коротше, у цього на всіх таранки, блядь. А скільки ти говориш? Та таранка десь ну, на 5 гривень 6 штук. 6 тобто чи 7. Я сьогодні 20 На 5, ну, на 6 гривень заходить кілограм. Блін, що? Блін, і що ти без Що, буде сосати за день? Ні. Тут все ж таке. А А земля? Ні. Забойов. Шлюха. Шлюха. Чув шлюха? Земля. Ah ça, j'ai eu un bon Oui. Ah ça, Ça, ça. ça Non. Je